till I die, uh, yeah, yeah, uh. Moje bloki szaro-białe, a krew leci tu na beton, uh. U nas kwit to nie Sin City, robię piekło Pytasz mnie stary, czy to mi już weszło? Nie chodzę po pasach, mam kilku zimali, co żyją pod kreską Życie pod kreską, dawno już za mną Żyłem też z kreską całkiem niedawno Wiem, że nie warto, chociaż było warto Teraz nam wartość, życzenie hardcore Konfidentnie strzela z gana, tylko z ucha Cruising down the street z ziomem palę bucha Pokaż mi, gdzie leży pieniądz Plot królewski, trzymaj to berło Sama sobie zwiedzaj peron Nie widać nas, ale słuchaj na pewno Raz, dwa, pali się Bóg Raz, dwa, wszystko na pół Nightscape, młody Bóg Nightscape, młody Siep, się, ma ty, ty, ty, nie pomni mnie. Wpada mi, mam nowe powitanie Moje rymy zawsze są tu w parach typie No i w tekście mam poligamię Moje mordy zawsze porypane Ja zabijam teraz prochy posypane Ty byś na że tu siedzisz ciągle Jeśli siedzisz nadal, no ty fory kolorowy Typie u mnie ciemne bloki, no i korytarze Konfidentnie strzela z gana, tylko z ucha Cruising down the street, z ziomem pale bucha Konfidentnie strzela z gana, tylko z ucha Cruising down the street, z ziomem pale bucha Wjebać chcę ekipę wysoko jak Oli Jebać ten Olis do tekili daj nam soli Wjebać chcę ekipę wysoko jak Olim Jebasz ten nolis do tequili, daj nam soli Życie się toczy pierdolony snowball Skutki decyzji mam ciągle przed sobą Wiele przeżyłem i lecę jak Concord Nie zbiję piątki, bo nie jesteś mordą Swoich trzymam blisko z nami, ufam bezgranicznie Resztę jebać, wszystko inne kurwa jest fikcyjne I mam w dupie ten wasz przekaz Możesz wysłać mi go pocztą Ziomy tak jak skile, no bo ciągle rosną Każdy z nas kwitnie i nie tylko wiosną Till I die, with the shits My to gramy kurwa non stop Jebać chcę ekipę wysoko jak Oli Jebać ten nolis do tekili daj nam soli Wyjebać chcę ekipę wysoko jak oli. Jebać ten nolis do tekili daj nam soli